Me caí jaja x de saludos no. Te la comiste imbécil jajosa. Me gusta el Machete al machote. No soy transexual. ¿Qué has dicho? No soy transexual. ¿Eres gay? No. ¿Bisexual? ¿Retroexcavadora mixta marca Fiat y taxi retro? Entonces muere. 아 이거 뭐지 왜냐면 다르 Oh Me harté de esta mierda. Carrito asegurado. Ataque tóxico. Con fuerte, gente mala. <laughs>

Y bueno chicos, pues espero que os haya gustado este nuevo vídeo. He tardado dos días enteros en editarlo, pero bueno, eh, espero que os haya gustado. Eh, personalmente creo que me ha quedado bastante bien y bueno, si os ha gustado, eh, dadle un like, suscribíos o lo que queráis. Un placer.